Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا آمنوا اتقوا الله اتقوا الله قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك love. أصحاب الجنة هم الفائزون لو القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها هو لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته